या बालू के ऊपर क्यों छलांगे मारे अच्छा पियू वन टू पियू बोलो वन टू जल्दी से जल्दी से जल्दी से Piyu one two three Piyu one two one two मम्मा का है मम्मा का है मम्मा मम्मा का का है मम्मा बोलो one two one two one two